ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಂತ ಜಾಗ ನೋಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೆಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ ಹೌದು ನಮ್ಮೂರಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ರಮಣೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳದ ನಡುವಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಮಠ ಕಾನಮಠ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಡೀತದೆ ಹಾಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಉಂಟು ತುಂಬ ಗೌಜಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಆಯಿತಾ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಊಟ ಗೌಜಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಈ ಊಟದ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ತಿಂಡಿಗಳು ಸ್ವೀಟುಗಳು ಹೋಳಿಗೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎಳ್ಳುಂಡೆ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳಿನ ಎಳ್ಳುಂಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೋಳಿಗೆಯ ತಯಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಒಂದು ಟ್ರೈ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣನವರು ಹೋಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗ ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ಸ್ವೀಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ನೀವು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸ್ವೀಟ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅದು ಎಳ್ಳುಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಸುಕ್ಕಿನುಂಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮೇನ್ ಆಗಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಒಡೆ ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ನಲವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತೈದು ಐಟಮ್ ನಾಳೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕುಂಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಹೊಸ್ತಿನ ದೇವ ಕಾರ್ಯ ಹೇಳಿ ಈಗ ಹಾಗೆ ಹೋಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ಆಗ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಎರಡೂವರೆಯಿಂದ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕುಮಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಈಗ ಎಳ್ಳುಂಡೆ ಮಾಡುದು ನೀವಾ ಎಷ್ಟುಂಟು ಈಗ ಎಳ್ಳುಂಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರೂವರೆ ಕಿಲೋ ಆರೂವರೆ ಕಿಲೋ ಎಳ್ಳಿನದ್ದು ಈಗ ಎಳ್ಳುಂಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಂತ ಎಳ್ಳನ್ನು ಹುರಿಯುದಾ ಹೌದು ಎಳ್ಳನ್ನು ಹುರಿಯುವುದು ಹುರುಳಿ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಎಳ್ಳನ್ನು ಹಾಕಿದೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೀಗ ಆರೂವರೆ ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಎಳ್ಳುಂಟು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಐದಾರು ನಿಮಿಷದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಇದನ್ನು ಹುರಿಬೇಕಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಳ್ಳು ಸಿಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ ಎಳ್ಳು ಸಿಡಿಯುವಷ್ಟೊತ್ತು ಹುರಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಈಗ ಆರು ಕಿಲೋ ಉಂಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಕಿಲೋ ಆದರೆ ಒಂದು ಕಿಲೋಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಿಲೋ ಸರಿ ಡಬ್ಬಲು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೀಗ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಆದರೆ ಕೈಗೆ ಅಂಟುತ್ತದೆ ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಈ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಕೈಗೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಟಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಾಕಿ ಈಗ ಹನ್ನೆರಡು ಕೆ ಜಿ ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂದೂವರೆ ಲೀಟ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ ಶುರು ಶುರುವಾಯಿತು ಎಲ್ಲ ಕರಗಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಕರಗಬೇಕಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೀಗ ಪಾಕದ ಹದ ಹೇಗೆ ಪಾಕದ ಹದ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕುವಾಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಬಾರ್ದು ಕರಗಬಾರ್ದು ಬೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿಬೇಕು ಈಗ ಚಿಕ್ಕಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡುದಾದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಪಾಕ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಪಾಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಳ್ಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಸಿ ಇದೀಗ ಎಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗದಷ್ಟು ತೆಗೆದು ಹುಡಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಆರು ಕೆ ಜಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಒಂದು ಕೆ ಜಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಾಲು ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಇದೀಗ ಹುಡಿ ಮಾಡಿದೆ ನೈಸಾಗಿ ಅಂಟಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಂಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ಎಳ್ಳುಂಡೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳುಂಡೆ ನಾವು ಕಾಣ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಎಳ್ಳೆ ಬೇರೆ ಎಳ್ಳು ಕಂದು ಎಳ್ಳು ಕಂದು ಎಳ್ಳು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೈನಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಶೈನಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆರೆಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೆಸಿ ಅದು ತಣಿಬೇಕು ತಣಿವಾಗ ಇನ್ನು ಪಾಕ ಎಲ್ಲ ಹೇರಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನೀಗ ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟೊತ್ತು ತಣಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟದೆ ಮತ್ತೆ ಉಂಡೆ ಗಟ್ಟಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕುಂಬಳೆ ಸೀಮೆಯ ಒಂದು ಕಾರಣಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ ಕಾನಮಠ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ದೇವರ ಉತ್ಸವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಹೊಸ್ತಿನ ದೇವ ಕಾರ್ಯ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವರಿಗೆ ನಾಳೆ ದಿನ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ ನಾಡಿನ ದಿನ ಧೂಮಾವತಿಯ ಕೋಲಾರಾಧನೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಎರಡು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐದು ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಭಕ್ತ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಹೊಸ್ತಿನ ದೇವಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಒಂದು ಬಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಪಾಕತಜ್ಞರು ಈಗಲೇ ಆಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಅನ್ಬೋದು ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಎಳ್ಳುಂಡೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಹೋಳಿಗೆ ಲಾಡು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಬರದಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ಎಳ್ಳುಂಡೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಈಗಿನ ಹೇಳುವುದಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೋರಂತಾಯ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮನೆ ಅವರು ಮುಜುಂಗಾವ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕ ಮನೆತನದವರು ಅವರ ಒಂದು ಹರಿಕೆ ಏರು ಪಾಕ ಆದ ಮೇಲೆ ಎಳ್ಳು ಹಾಕಿ ಎಳ್ಳಿನ ಎಳ್ಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ಎಳ್ಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣದಾಗ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏರು ಪಾಕ ಬೆಲ್ಲದ ಏರು ಪಾಕ ಆದ್ರಿಂದ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಈ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಇರೋ ಈಗ ತುಂಬಾ ಇರುವಾಗ ಬೇಗ ತರಿಗಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಾಗ ಬೇಗ ತರಿಗಟ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಒಂದು ಕೆಜಿಗೆ ಒಂದರಂತೆ ರಸ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಹಾಕಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇಗ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂಟು ಪಾಕ ಒಂದೇ ರೀತಿ ನಿಲ್ತದೆ ಅಂಟು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ತರಿ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡೆಗೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ತರಿ ತರಿ ಕಟ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಉಂಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೊಳಿತದೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಸಾಧಾರಣ ಉಗುರು ಬಿಸಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಪಾಕ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಈಗ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ತುಂಬಾ ಇರುವ ಕಾರಣ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕಟ್ಟುವಂತದ್ದು ಆಯ್ತಾ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆ ಮಾಡುವ ಕಾರಣ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಐದಾರು ಕೈಗಳು ಸೇರಿದರೆ ಬೇಗ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕಟ್ಟುವಂತದ್ದು ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಗಮ್ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಯೋದಾಗಲಿ ಎಳ್ಳುಂಡೆ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಸಂಜೆ ಒಂದು ಆರು ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸುಕ್ಕಿನುಂಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕುಂಟು ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಸುಕ್ಕಿನುಂಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕುಂಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಗಮ್ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ಮೊದಲಿಂದಲೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಗಮ್ಮತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈಗ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಎಳ್ಳುಂಡೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಎಳ್ಳುಂಡೆಗಳು